Rien. Épisode 4 Bas les masques. C'est pas comme ça. En c'est lui. C'est Michel C'est pas vrai. Oh, mais Michel, il tape un peu au tabac. Il est nous-mêmes. Je regarde plus, les court deux choses. C'est ton anniversaire. ton anniversaire, Allô Salut Michel Alors, qu'est-ce que ça fait De quoi Bah un an de plus, ça se fait, non Quoi Mais c'est pas du tout mon anniversaire <laughs> euh, Putain de ma gueule Quoi Mais qu'est-ce qu'est-ce que... Bah allez, je t'embrasse, profite bien hein. Oui maman Maman, écoute, c'est très drôle, mais là, je suis un peu crevé, donc... Euh, oh, attends, je te passe ton père Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Ce n'est pas mon anniversaire Alors comme ça, on veut pas faire la fête, Michel Mais vous, vous êtes qui Laissez-moi tranquille, qu'est-ce que je vous ai fait Michel, si tu refuses de célébrer ton anniversaire, nous allons devoir t'y forcer. Allô Il y a des malades chez moi, ils veulent absolument fêter mon anniversaire, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, monsieur Nolan. Tout va bien se passer. On vous envoie une patrouille. Merci. Merci. Merci. Attendez. Comment est-ce que vous connaissez mon nom Mais voyons, monsieur Nolan. C'est votre anniversaire. anniversary of death in the sky. With cyber monkeys riding sharks, Nazi sharks. Riding sharks. C'est beau, hein